Assalamualaikum Hai Hari ini nak cerita sikit pasal trip baru-baru ni ke Perlis So aku ke Perlis untuk urusan kerja Jadi aku sampai dekat sana dalam tengah hari first tempat aku sampai adalah masjid tapi aku tak ingat lah nama masjid ni tapi yang menariknya masjid ni dia punya seni bina sangatlah unik sangat cantik tapi aku tak sure dia punya influence tu daripada mana Morocco ke China ke uh, tak tak sure lah daripada mana tapi memang seni bina dia memang cantik dan sangat-sangat mendamaikan jadi macam biasa korang kalau nak datang masjid sekarang kena lah bawa sejarah sendiri kalau tak sembahyang kat luar tapi masa ni memang aku sembahyang kat luar sebab dia hanya buka pada waktu, -waktu solat saja dia aku dah sampai tengah hari memang lapar lah so aku pun makanlah dekat Suzy ni makan masakan Melayu asli honestly memang pelih memang terkenal dengan makanan murah ni aku makan macam-macam ni kena sebuah RM10 je Lepas tu aku pun pergilah ke tempat yang viral baru ni iaitu Wang Klan Viewpoint Kalau kau nak tahu dia punya ketinggian 303 meter daripada atas laut ha, Kalau nak tahu ni lah yang viral hari tu Sebab apa Awan kapet Tapi selalunya awan kapet ni awal pagi lah Waktu-waktu subuh Memang cantik So kat sini ramai orang takat gambar Orang ber-OOTD Dan juga abang-abang Yang menghisap vape ya Wang Cleef Viewpoint ni memang terletak dekat sempadan Perlis dengan Thailand So actually korang boleh tengok pemandangan almost Roleplay juga sempadan Thailand Lepas dah puas menikmati pemandangan, aku pergi ke Tasik Timah Tasoh. Timah Tasik ni actually sebenarnya Tasik buatan manusia. Kat sini memang famous orang mencet tengok-tengok bintang, tengok gambar. Kat sini juga ramai juga orang apa? Tekap ikan, ikan, ikan terapia, keli, ikan haruan. Tapi yang paling banyak aku tengok orang buat kat sini ialah orang-orang tengok gambar lah. Orang baru tidi, couple datang, uh, family datang. Memang tempat ni sangat-sangat orang cakap vibe romantis tu lah kalau yang datang sorang-sorang macam aku ha, korang telah idea je lah tengoklah orang-orang berromantik di sana next aku pergi ke Masjid Terapung Al-Husin masjid ni aku cakap memang sangat-sangat cantik fun fact hot, uh, masjid ni tak ada cat sebab bahan binaan dia daripada granat marble so dia warna natural next aku check in ke Hotel Putra Basmana kat Kuala Pelih hotel dah hotel lama tapi view dia sangat cantik harga pun 120 semalam Dah petang-petang aku pun teringin nak minum petang So apalagi kita pergilah makan laksa Memang favourite aku, aku ni memang gila laksa So jumpa lah Kak Su laksa kat Kuala Pelih ni Memang famous lah kalau kau tengok dia punya laksa pun nampak cantik je Kuah dia pula tak berapa nak pekat, tak berapa nak cair And then yang penting tak ada tulang langsung Memang agak smooth dan rasa ikan tu ada Cuma aku prefer lagi banyak sikit biar rasa ikan tu kuat sikit So memang sedap dan memang sedap nak melahap kalau makan laksa ni memang aku akan hirup lah dia punya kuah sampailah ke kisah terakhir. So untuk rasa laksa ni memang aku bagi thumbs up. Kalau ke Kuala Pelih, jangan lupa try. Dan malam aku pun menikmatilah pemandangan sunset daripada Hotel Putra Basmana. Cantik kan? Dan waktu maghrib aku pergi balik ke Masjid Terapung Al Husin dan memang malam-malam mazin antara yang tercantik. Tengok abang tu sampai tertongging-tongging tak gambar. Memang cantik, memang fotografer banyak ambil gambar kat sini sebab dia orang boleh jual gambar ni lah kot. Pelat kat sini masak sangat mendamaikan dan pemandangan sangat indah. Dan malam kalau pergi Kuala Pelih tak makan seafood mahu gilah. So aku pergilah ke api-api seafood. Kat sini aku makan kenalah dalam RM65. Sebab udang tu banyak gila aku ambil. Uh, memang memuaskan. Dan pagi sebelum aku pulang ke Kuala Lumpur Aku pun pergi ke Jambatan Tun Kusit Putu. Jambatan ni baru dicat katanya Dan ber, dia berkonsep berwarna-warni Walaupun berwarna-warni jangan anda salah sangka Ia tidak menyokong LGBT Ini antara poin yang tertinggi di Kuala Pelis yang Kuala boleh tengok pemandangan yang sangat indah Tengok aktiviti-aktiviti nelayan Dan, dan bot lalu lalang bawah jambatan ni So memang penting lah pemandangan dia So that's the end of my trip dekat Perlis Short je sebab sambil-sambil kerja Tapi bagi aku Perlis yang tempat yang cantik Untuk nature, untuk sightseeing, untuk rest dengan family Walaupun dia agak jauh tapi aku guarantee kalau korang pergi Spend time and you are a nature lover Korang akan satisfied dan insyaAllah akan datang lagi Sebab banyak lagi benda nak explore